Son vaxtlar erməni tərəfi atəşkəs rejimini demək olar ki, hər gün pozaraq həm Azərbaycan ordusunun mövqilərini, həm də cəbhəyanı kəndləri atəşə məruz qoyur. Ermənistanın hədəfləri nələrdir? Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bütün bunların arxasında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən idarə olunmayan qüvvələrin dayandığını istisna etmir. Azərbaycanı təhrik edərək bu qüvvələr vəziyyətin partlamasında maraqlıdırlar. Baxmayaraq ki, indi Ermənistandakı bir çox siyasi dairələr bunda maraqlıdır. Pandemiya ilə əlaqədar dünyanın bütün ölkələrində müşahidə olunan böhran tibbi komponentdən əlavə maliyyə və iqtisadi sahələrdə, həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdə də çətin vəziyyət yaradıb. Bu kontekstdə Bir çoxları üçün Ermənistanın hərbi reyslərə keçməsi iqtidarı və siyasi rəhbərliyi qorumağın yeganə yolu kimi görünür. Bu cür təxribatçı hərəkətlərin davam edəcəyini də istisna etmirəm, deyə Zülfüqarov əlavə edib. O qeyd edib ki, Ermənistanda mövcud şəraitdə təhlükəsizlik zəmanətinin əsas qarantı olan Rusiyanın təmin etdiyi təhlükəsizlik çətirinin olmadığını artıq dərk edirlər. Buna görə də erməni tərəfi üçün tam zəifləyənə qədər hərbi əməliyyatların bərpa olunması Rusiyadan uzaqlaşmaq və qərbin tərəfinə keçmək üçün bir fürsət kimi görünür. Ermənistanda mövcud olan problemlər Paşinyanı vəziyyəti partlatmağa məcbur edir. Gələcəkdə hadisələrin necə inkişaf edəcəyini söyləmək çətindir, lakin vəziyyət mütləq partlayacaq. Çünki Azərbaycan Yerevanın təxribatlarına sonsuza qədər dözmək niyyətində deyil. Və ikinci, bəlkə də bu vəziyyətdə ən vacib olan məqam koronavirusun yayılması ilə bağlı problemlərin və Rusiyada iqtisadi problemlərin artmasıdır. Bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək. Buna görə də Rusiya üçün Ermənistanın problemləri getdikcə daha az əhəmiyyət kəsb edir. Onların dəyəri tam sıfıra yaxınlaşır. Bu vəziyyət hazırda Ermənistan tərəfinin davranışına təsir edən həll edici haldır, deyə Tofiq Üzülfüqarov vurğulayıb. Azərbaycanda da pandemiyanın yaratdığı iqtisadi problemlər var, amma Azərbaycanın ümumi balansı Ermənistandan daha güclüdür. İmkanlar baxımından biz Ermənistanda xeyli üstəliyirik. Təkbətək qalanda bütün bunlar müəyyənləşdirici amilə çevriləcək. Əsas odur ki, epidemiya yayılmasın, geniş miqyas almasın və heç bir halda müdafiə imkanlarımıza xələl gətirməsin, deyə sabiq Xarici İşlər Naziri bildirib.